Производство АКХ. A todo el mundo nos sube la fiebre algún día, manito. Vamos casi todo. Ya. No había enterado, buscando guerra, sangre en la seda, otra cara nueva, mira de seda, ay, ay. Juan Cortés, mira, niño, suena barrios. Ni mierda nos valió la escuela, el barrio, sí. Poco a poco y aguantas, aprendió a ser hombre. La por ti Recogí todo lo mío de aquel desorden La verdad valió la pena hermano porque sí Sacando el flash a la piedra viéndole el corte Los regates en la calle, el chivato, FIFA Corriendo adelante la moto en el corazón, besos carmesí No era plástico pa'l bombón, era todo así La verdad que eso no era amor, no estaba feliz, fresco Juan corté primero, dos segundos pase hecho Mira si no te quiero, solo quiero ser un hecho Mira que me mentí, ahora ya por ti no muero Tú era por ser feliz, niña, eso fuera mi entierro Oiga, eso fuera mi entierro representa, oiga Suena barrios yo encontré alguna receta, las otras las quemo Y he guardado la del dolor, también la del veneno Le metí fuego al récord miedo Lo que dice el corazón si escucha te quiero Siempre disparando al centro, fallando puertas La llena está sonriendo, senta en mi mesa Tu banda entera corriendo, estás visto en esa más no hay perdón, son fuera de fecha Tú con cara de niñita porque te interesa Más que la danza del vientre, el engaño persa El chantaje más corriente, la dudas pesan Me faltaron Dios de frente y a ti pureza mierda no valió la escuela, el barrio sí. La mitad fue pues, por la abuela, la traerá por ti. Recogí todo lo mío de aquel desorden. Sacando el flap a la piedra, viéndole el corte. Los regates en la calle, Shibato, FIFA Tree. Corriendo delante la moto.